Доброго дня! Вас вітає компанія Люксфош. Зараз ми знаходимося в місті Раваруська, п'ятипостовий миючий комплекс. Е, на якому етапі робіт ми зараз знаходимося? Це є підігрів підлоги, е, повністю виготовлення технічної кімнати. Ми вже дали всі закладні, муруємо, зараз будемо накривати. Е, завтра заливаємо підлоги. Чистові, повністю шліфований бетон, промислова підлога, плотність марка 500. Е, реально унікальний момент. Хочу вам показати, як е, промотана е, труба на підігрів підлоги, марка в технічній кімнаті, як зроблені всі закладні, тому що буде робитися великий насип, це метр двадцять. А Дуже красиво видно всі закладні, які на всіх інших об'єктах є в землі і їх не так гарно видно. Тут все буде чітко помітно, я все вам покажу і розповім. Е, так само покажу, е, куди має заходити підігрів підлоги, де він має закінчуватися, де він має виходити, які мають бути контура. Ви все побачите на цьому відео. Е, також продемонструю вам септики з відкритого боку, як вони є повністю пророблені всередині і так далі. Ну що, ходімо все зблизька, подивимося, я все вам покажу. І так, підігрів підлоги. Ось так він виглядає. Зараз повністю все вам розповім, як що тут виходить. Значить, Ще ведуться будівельні роботи, так як ми завершуємо е, підпірну стінку і забор. Будемо повністю відгружатись від сусідів. Ось будівельники якраз ведуть будівельні роботи. А, Значить, по підігріву підлоги. Е, повністю всі труби з підігріву підлоги, а в даному випадку з трьох постів, сходяться в технічну кімнату. Ось в цьому місті. Е, як пости ми ділимо? Перший пост, який є найближчий е, до технічної кімнати, е, ми його повністю розмотуємо на одному місці. Однією трубою, і він заходить одним контуром в технічну кімнату. Так як не потрібно давати більше, так само пояснюю, чому ми не перевищуємо ліміт в 70 метрів. Нам повністю достатньо. Другий пост він вже має два контура, і третій пост аналогічно має два контура, можливо, робити на три контура. Е, ми робимо по-різному: і два, і три контура. Що один варіант, що другий варіант є правильним. Е, єдиний момент, що на трьох контурах потрібно слабший насос, на двох контурах потрібен сильніший насос, щоб просто водичка швидше циркулювала. По класиці жанру ми ніколи не рекомендуємо доливати, е, точніше, не доливати, а давати підігрів підлоги до самого кінця, е, так як буде відбуватися нерівномірне зв'язування шарів бетону. Аналогічно в цьому місці біля септиків, піско, масло, прийомників. Ми так само не рекомендуємо давати пінопласт, так само по тій же причині. Тут дуже добре помітно, як є виведена закладна на рішітки. Ось зверніть, будь ласка, увагу. З бетону виходить арматура, все повністю проварюється, виставляється діагоналі і заливається в рівень бетону. Інша арматура загинається з чорнового бетону в чистовий і пров'язується в один слой. Неодноразово вже вам розповідав для чого ми так робимо? Е, міцність просто неймовірна. По системі Nordfrost, ось, будь ласка, зверніть увагу. По 15-20 см зі всіх сторін підігрів підлоги є відсутній. Причина проста: коли засверлюється тубус, щоб не продерявити підігрів підлоги і щоб все гарно, чітко працювало. Це щодо підігріву підлоги. Надіюся, максимум дав інформації, бо по тих моментах дуже часто ви задаєте питання і дуже багато хочете інформації. Я стараюся давати максимум цієї інформації. Тобто, якщо щось би було незрозуміло, запитуйте, буду розповідати. Ось закладна, яка виходить з даних трьох постів. Вона виходить сюди і вона напряму буде заходити в септик. Ось септик один за бусом ось септик другий і там септик третій. Каскадна очистка системи води по нашій фірмовій системі компанії LuxWash. Щоб дізнатися, як це правильно робити, телефонуйте, я все вам розповім. Йдемо в технічну кімнату, подивимося. Зараз ми знаходимося в технічній кімнаті. Технічна кімната буде поділена на три: це є адміністраторська, туалет і техкімната, де буде встановлене обладнання. Які комунікації сюди заходять? Ось, будь ласка, контур підігріву підлоги з правої сторони і контур підігріву підлоги з лівої сторони. Зараз вони стоять на манометрах. Е, система повністю перевіряється високим тиском на моменти е, пробою, підтікання, з'єднання муфт і так далі. Е, зразу вам скажу, система пройшла успішно. Е, дуже хороший підрядник, все гарно, грамотно зробив. Е, тиск тримає. Система Nordfrost. Ось, будь ласка, це є два кільця. І наша фірмова бочка на один куб. Її стандартні розміри. Телефонуйте, ми все вам розповімо, як це все зробити. Тут ще буде закладений трап. І в куті виходять повністю усі комунікації на порохотяги, електрику і так далі. Вони є ось в цьому місті. І ось в цьому місті. Е, ці комунікації будуть використовуватися по рухотяг, освітлення, вода, повністю все сюди буде заходити. Е, зараз ще е, вийду назовні і покажу вам, як виглядають закладні, які виходять з технічної кімнати. І так, по закладних з технічної кімнати. Ось, будь ласка, дві труби. Дві труби і одна. Цих труб повністю достатньо, щоб завести всі комунікації, які потрібні для функціонування для функціонування п'ятипостової мийки, а також два двохпустових порохотяга. Е, ще покажу вам, як виходять комунікації з поста. Ось, будь ласка. Таким чином виходить комунікація з поста. Щоб ви розуміли, на всіх інших об'єктах все аналогічно так само, тільки воно просто знаходиться в землі. Так як тут рівень дороги високий, е, мийка буде підніматися на метр двадцять, тому ми маємо дійсно унікальний момент, щоб ці речі е, бачити вживу на відкритому рівні, е, як вони є в землі. Тому ось, будь ласка, інформація, користуйтеся. Е, телефонуйте, ми все вам будемо підказувати, як все робити, як все е, правильно давати закладні, комунікації і так далі. Наразі на все добре, хай вам щастить. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.